yakoze nani oyo gweyasiba why a court order must be respected if you don't do it it, it is a contempt of court omusajja bali musibi owa police kuba kuyisa lugayo mu eh, court this case is different from others abala kibakola they use fake court orders this was a general court order which has not been denied by the presiding judge or the spokesperson of the court. It remains a genuine one. Regional Police Command Yalagirabano, because the police operates in structures. Regional Police Command Yalagirabano, the message in Jinanga Jibawa, alleged Kunakalem, Gubara Girakuatiban. And this relationship is not exposed. Ate yetag so exposed hey. Eh. this time. And you know, Musaja, Iraja win natiti. Atabi natiti, Bobadiba champ. kubanga ono kakwenzere yagula ettaka yaligula fraudulently present intervention this one is a different case kakati bukedde n'amawulire gaabwe amalala gagamba how do you gonde come down the situation kuriyeti ejirikiti suula kembwa yeewunye gwe edduka let the church runaway and uh, use these people to come down the, the, that's not my job my job is to inform ono asomera mu chachi muno dodo yabagamba mu chaachi nti nunudde chaachi eno tusonde sente tuginunule bamuyita mubbi n'agende namirembe ne bamuyita omubbi kubaabo baategeera nti museveni ajja kusasula nga nazino baziridde okay. kakati ekyo kimu tu ekya pulezidenti era okulwana n'aba social media nakyo kikyamu it was a problem of mengo a eh, kabaka is a very important person mm. i know structure i know mortgage way i know mango structure mm. people take advantage of failure to communicate kati ne mulumbe mubera mu hmm, hmm, hmm. family failure to communicate hey, eh, uh, uh, uh, yes uh, did the the whereabouts of the kabaka to counter the speculation anti boba kubuza hey. Eh. speculation mwazi jewezi gamba hey, taliwo, kabaka taliwo, taliwo. bakuba embwevere time the kabaka after celebrating his birthday afuna ekifo kyawumulya did he explain this ekyo baganda bali tebakimanyi exactly how long did it take the mango structure as they paraded themselves yesterday to come out with an explanation era nadde nkwagala nnyo mu kino because oli wa communication and yes. mu kyo hey. batulaze omutanda e. Eh. gyeyabadde yes. e kenya nasikaodinga eh. e. nuulu eh. e. kenyatta e. naye abantu socialmediabaganyeatufu katikiro nagambamwina kutambulira mubuufu bwa katikiro media etegeeza bweti bwe bakuba endira gandi amasasi mm. wali omusajja omugezi nga mirundi ngaayina typereta ye yafulumyaka f newsleta nkaka nakabira nga akanjuki mm. indira gandhi has been assassinated natunda millions indira gandhi in critical condition nafuna millions indira gandhi is dead teyaddeyo kuwavuwala why mm mm-hmm. -hmm. amanye omulwadde mwali yamanya conditions ze yalangirira okufa kwe yamanya gyagenda okuziikibwa yerirayo busoosi kasita omulabewo akujjako nga yeyasoose okukyogera nemupulayinga obutambi bwabambejja mm. emumbejja eh, isnot emaskaleda yakuba weyarelated era nze namugamba nti if in families weare not informed about an incident it means you don't matter gwe totulekanira mm. tebagambe ku nsonga eh. tolina valiyes kati abambejja bebayogera eh. antikakati omwembe jayogedde ne explanation nembagamba tiwaliwo omukyala wano bamuga nti yazadde omukyotala negatambula yazadde omukyotala ekimuganya okudda mukyotala what did the woman do bweyatuuka entebe ya displaying omwana ate nga mukyotala omwana yafaanana kitaawe yes kuba naye communicator she did not aju yes if i produce mukyotala mm -hmm unless you bring it, the, the other baby have hidden kati choli mkugamba hey. ntibo baga nti umutandala vikeke rio buganda hey. yandida bise hey. are you explain that, that, that is bowing to pressure ah, ah, hey. anti concern na bagamba when president museveni came out of the bush yagende kawempe na gula yechi tanda yaliyaza yogula yechi habana mm -hmm. chino techakadiwa when museveni became president of uganda he became a property of uganda security mu Ghana bwekivaako n'ogwa how can we explain engalo obugalo mm. yaleeta obuzibu mm. Mm-hmm. nasanga nzogera mu state house nasanga abamawuli mukaaga bebatulizizza akatebe kiki e. nga balemeddwa okuexplaininga netugenda ne president we went in a cargo plane president ogenda e kenya mu biri musanvu okuzikiza omuliro nga beetema teyagenda na minister yagenda mu cargo plane ngekigere ekimu kiri mu ngatto ndala ekirala kiri mu sandu I explained the body bagara kuba disciplining kakati ongame kakati the moment we landed at in, at Nairobi mm. we lost control over the president lwachi anti inga tubaji kuba kagu plane bali ino jikuba kati it requires somebody to explain nti museveni olwo kuba alumiriwa nye Kenya tiyalo za kukamfati uh -huh. hey, najja yejide na mkago plane kati ati nga tu nisabu yes, tarwala yes. is the president ba president bali ba metaliki can the president follow sick nero kulwala kumukulembeze kune you explain to chita insulating nti you give the information earlier e Malawi president wa Malawi bakiri muluzi it was alleged ya kuata mkazi wene bodyguard we. haba mm. mauli ya nebajesa roma nesa chule iti nga naba ita napaka temukuba story yu ngeenda kuba wa mauli vencha in full details omanye chadi ya limu saja musiramu ya wowe rao encha basanga umu kazi mulala ngechachi di chifud president ya wowe hii yatoka mbatuzeni obabizi byabadde obatizisizeni abo be bayina ba media experts akati mu incidence eno yandi bade bela handled it hey. bategedde abambe yes. bango ino okumanya nze nabunza omutadatari nabunza lwaki bambika ku red ku ku mawulire gabwe ne bambika anti nafu de ku mm. social media mm. babana bange bagenda okumbulira nti buli mu buli lukumi oluli ku social media lukyalidde views ezo views eh, ezo mu mwa dollar 10 mm. kanti iti b a deal between mengo leaders naba social media mirundi ee atu chile semu echo ati simane ori yafunye whether you post it there false news or not kaso generating abantu no chino chinene nyoku eh, mutanda no unu wasente why did mengo create a, a, a communication vacuum kale tuyinza okwogera communication vacuum eh, ntiobubakabutuka bulungiintelligence yawano wenjikubira nti eri folote there is a vacuum in mengo eh, eh, gundi social media is dominated by allegations hmm. webakubire obutambi bwa museveni i will crush you baganda baganda kabaka kabaka why do you relate it ulirakanobolekyakommunicationvacumosobolaokikkirizantiwabaddewo hmm. eh. eh. bulungi ntambula eh. yamawulire emengo eri abantu because speculation zajja zigamba twali wano kusatade nti omutanda ali kenya mulwadde kyokka okunyonyola okwavuddeyo yesterday walaze era aliwa is it is it Kenya hostile country mutandise omutanda alabiddwa ko nga yeshimide passport ye is it normal yeah yeah eh eswaziland balaga gundi muswati nga agenze mu hotel okuli emmere ne baga mwete ebyaji mu bijjuze emmere if there is no food in the palace what is going to happen <laughs> the moment mwe mwalowooza nti everybody is a communicator Mm. omusajja akyasinze okulimba mu nsi yali joseph gobes yali minisita wa hitira owa information minister of information must be an important person kyobula nti wano wonna bacommunicators bafu nti enanga mufu tajibwako mawulire onyango mufu tajibwako mawulire anti yekonga dikitinga ffe twasse omuntu enkya nemukwata nantaba ate mwe aba mutidde kabangali ya poliisi <laughs> kitegeeza tewali coordination create a coordinating team eyabamedia experts hukanisit ofono agambye enyakayirima afiiridde ku nyonyi waliwo n'omulala ani kuba bonna baddukira kazindaalo onyanko kazindaalo na kazi no is not a question of who learns faster to get a kazinda umendo msaji yali ya singo kulimba hey eh, mamu itanga oh. joseph gobez mm. yali minister of his way information mm -hmm. joseph gobez ya chite geranti iti inti utaru lupa gendira bubi na hiya kira nga kumachana hati kako uniformu ye ya maje mm, mm, mm. ladies and gentlemen members of the press the the, the war situation now mm. we have sent seven battalions to the south we have sent five battalion to the west we have sent five nga tewakyali battalion neki ah. era the balinas abali mu kibuga balin okeera ku makya nga red army yalasha eyingidde mu kibuga kyabwe joseph gobes yali musajja mugezi nnyo minisita wayitire tewali minisita wa information atalizoninga teri minisita gavumenti etabeeramu coordination obanti kakati waliwo incidentbecauseyoeinaokubanga eh. nti the system yaabwe etalina concentration eya buli muntu okuddukira kazindaalo yebakuba nti communication yabalema mwemulowooza mbwe communicator wino when do I address a press conference? Mm. When do I use a press release? We know you must have people who matter in the media. Mm. Story ne saturating. Nobody anti mumuria story. You must have paid up people in the media. Atabali mu nti news editor ya tukiru wako buli chimucho na. I have to know how the system works. works. Kat, okay. Na ya echa, echa gundi, echa church president mutomezeza. Mm. E-, era bajja bata quietly mirundi katonyo ono mukute koti bairif koti bairif is a, a court official buke da kudira mu bikolobero byakola do dodo bya dodo abwenya abwenyeza nya abantu mu government ki e yavako be ya mu akamula bakati okukuba mu kutunda empapula nako yes. nako kibamu no. bade gamba initially chandi bade ki ensonga ni yani bade handled yet ya ya kabaka yani bade handled yet in a situation like ours mm. current situation you must have a coordinating team mm. the kabaka has traveled to nairobi together ah, nga speculation e eh, you see you see it by experts mm-hmm. sibuli ya higa mauli enti ya inama communication you must be logically sound we know kuba nga political science you know the impact the political impact of the statement nzo nakurumu nga ba amerika bajawan bali mu state house nga mm. ba commenting nga kubashira ayo waidiyo invite Bashir ICC munonya to have an arrangement we invite him but he does not turn up fitu muyita wumogezo president because we have mm -hmm. an mm-hmm. obligation mm -hmm. aa ah, ah, mm-hmm. mumiti mm -hmm. nganchukuliramu ok ok kakati nga wazungu waja wanku bilesimu chila pika bana abatu ulabibabu uli ya banabu nga wanku bilesimu do you expect Bashir to attend konze no Bashir not attend kuba nali nkijje mu bano mm. kati bo bantega bano baava wano ho foreign affairs aniruda because the uh, government policy had to be in line with the african union african union yali erikogonizinga nti gundi alina okugenda mm. te african yes, union yes. ekugamba nti tewali mukulembeze Eh, eh, ali sitting president wa africa ajja kugenda mu icc mm. what did i do everywhere everywhere everywhere everywhere nabagamba not a spokesperson of foreign affairs this is a matter between foreign affairs mm. and bashir you go to foreign affairs they have a spokesperson then they sirikira buli yeyajjanga nti siri spokesperson wa foreign affairs <laughs> naye ate mugenyi wa president the foreign affairs what, yes but you said this yes i said it but i've told you the last person to speak on Uganda's foreign affairs is the foreign affairs, and they have a spokesperson. I ran away from it smartly, Tanwa Mirundi. Because I'm an expert on communication. Mm-hmm. Ongati bano bali bano kwa coordination team. Ah, yes, but chibayigirizi. Niyo museja wa social media. Ono museja wa North Korea. Yabula. Nibaganti abuzi. Zi eari yokundi. Sete esopatos. Mm-hmm. Mm-hmm. Zabe kanti mufu. Mwenye na kati yali mchaji. n'abaleka ikeemu out biri byonna ne bifa abaganda bagamba tuwakanirwe baagwa kati you created trouble The, is it true that the kabaka went and collected his passport yagenda nsobola okuga nti babadde baagala kinkumuki but can they go aba, aba, aba immigration have you ever seen the police the president going to the passport office or they come here to state house mm, mm-hmm. mm. Yeah. kakati lyefu yofeiri kitegeeza uncoordinated troop movement ezamuwaoba kyali kyakulaga bulazibnkubuuliraanangulepaso anti ebyo <laughs> byonna bwobeera media expert in modern public relations era bakitubuuza ekibuuzo mu public relations how can a media, a public relations officer be effective gifu council and advice to his boss teri yasoma public relations kibuuzo ekyatakikola mm. one public relations managers are now part of management top management baina kuba kitundu mu omwogezi w'amagye alina okuba geno atula ku high command is respected head of the media gundi ene yammwe yes alina okuba ku level ya minister ngaatula mu cabinet neetabeera nga ye organizer nti wa media media yamubagiitani eriwo media center media center mm. what does a center mean A center kati eno eno eno holo eno holo <laughs> a manager when the minister comes a media a person the media center this is where you would get collect all the information this man must be at the level of ministers senior ministers nti if you people you find the problems to talk to these ministers, you find the center here. The spokesperson, where do you find the spokesperson of the, the government mm. who does not sit in the cabinet? Where do you find a spokesperson that, yeah. of a, a, a government who does not attend NRM Oganigund meetings? Mbunabe NRM by a spokesperson. Then why do you have a, a government spokesman? he would attend all of these meetings nemi ndi social media angeita busa abana hey. Eh, ndaba kasuko buganga hey. Eh, teriko control it means a challenge uno mkulu nalabia jogira yes. kawa gamu anti ye bantu bamburi ya kitufu nti bali abasajja banonya mu send eranze batandika okumbika ne manya bana bangoriwo wini is an expert mwebi yaone budde <laughs> eh nze sage ndana ye and wini nagenda naye mm. mugundu ewayi gig nabategeera nti onulaini bagobanze kubanali manyi okumanya nti omwebaza akolagana nnyo ne ofeesi ya igege nga bo balowooza sibimanyi nabano bagambye nti aa ah, ah, ebyo ebyuma mirundi siyabyopaleetinga mirundi pulezidenti yamuwa ayina guruupu ye e, ayina ba experts aba military ngaate abamilitary baali babinoonya abamilitary intelligence singa baali babimanyi singa tebabagula dda singa babimuwa kakati kiti kikutegeezaki nti bo balowooza aitomaidota neŋenda mu ofisi ya igigi ewoman isinkwoze munyolo nanda nemugaa ku laputopu yamwe kwembyagala nembiteekako mhm. bigenzeeko nti bigenzeeko three times mba ndi wange netolite mr mirundi did you submit your assets to the igigis office you an idiot I'm asking you a fool. <laughs> Ati wachingo mdambo tiyo. Hii. Kwana tiki iratachari kutachimanyi. Sija hafa. Mirundi wachi bera muofisi ya IGG. Waka stopped. Holoted. Uli umuja jalabi mirundi. Echimode seo. Mm -hmm. Kati yote yali wayo. Two days. Tubirabi ye. Na ya mwulamu ebibulamu. Nemuga kakati. Gwe, gwe, anti. Uh, do you know that it is a case if I concealed my assets. Katigende proceed. Nende jango tu yambe sija kuja. Stupid, you are idiot. You're sorry, you. Kuanga, ono yalita maze kukodete nga na vane. Boba aga antimutekono lai ni tabimanyi. Mm -mm. An expert like me. amwaye pulitenda huno oti naye kali kogambyemu mirundi ako online kasanyalaziza mu abantu nti amawulire gano agajja mbu waliwo ekkobaani fulaani andi nkubuulidde nti there is a, a, a, there is something in mengo mm. how could the kabaka take his passport walabyeko wasajjaekyowalabyeko omulangira nga atwala yeyiye if they wanted his thumb oba they had come across a number of pretenders con men who were using the kabaka's signature mm-hmm. oba balaba ku passport ya kabaka ngirimu akafananya akalala at this time come ne president yachogerako ntula nabano ne bangamba tukiriziganyiza this time i'm going to talk to the kabaka yeah eh chali kitegeza aki ntibano badiriganda as if this thing is a new chemba gambi ti public temanyi how things work public temanyi how yeah. e, eh, e, eh, e, gundi colonolical event nti what warranted the kabaka was it true or not that the kabaka went to immigration gundi ukolaki passport nalaba ebintu bibiri kabaka oyo mm. kabaka bwe yali yakajja yagenda ekibuli nebamutondera ebintu bingi de kabaka pikiti epeni n'abiwandiika buli muna akwata kutama hey. ah, ah, ah. babiba buli kimu kye bamutonera hey. nibaga babi mubaba kabaka himself kabaka tu kwe pen abali echibuli amakula gena age wandi bampa dente satu hey. kitegeza achi <laughs> tuwali tufude wano naba utoda mama kula na tugenda, tugenda japan kune kushetinga diri ya kuleta gundi wana i remember twali ne sengoba nekikatongole kyama kakati ensalo ya uganda neggalwa ne kenya mm. tugaa nti eh, singi zirocall down today kampala nti kati tulindemu tulabe kakati netugenda mu hoteri nze ndya matooke na nyama mm. naye manya nyama omusajja gyeyajija yajija mu firiiki nga nekisumuluza atambula nakyo nemubuuza lwaki enyama ogiteeka mu firiiki nagamba nti abakozi be banyi <laughs> bajibba <laughs> one incident one incident leads to another it leads to credibility of an institution hmm? nti waliwo abeeyita kabaka ne bakima ebintu it requires now the kabaka to come kyembagamba nti mmwe toyinza kumpayiriza nga nze sale mukase nende nampayiriza erusanja gyebakubya amayumba netutufafagana toyinza kuŋamba nti salera eyo yakubya ekyaki it cannot happen siki this is not something simple in future it will haunt you clear it make an apology why do people insist on apologies in newspapers nalagira newabegiteeka hey. Eh. don't use a clarification you must apologize ten times on the front page tom hmm. percent kimmala eh, but our people nti gwe wawandika mu lupapula lwo tibayise nyina bamukebera omutwe ndi amuyensen kubanga oyagala okubba 5 billion what if in future bajjayo olupapula olwo nga bampadde omulimu oba mu gavumenti etaliimu eh, babbi ng'eno etaliimu eh, bajoozi nga balina ddala vetting process entuufu ne bagamba nti e government newspaper at that time published an article that you were insane have you recovered from insanity but going to court you don't know you are killing my future bayinza nokugenda okugamba abaana bange nti naye bamale kukebera mutwe kubanga mu famire yammwe mulimu eddalu mubukedde ne mu new vision mulimu omusajja kitaawe yagwa ddalu n'omutwe yagwa ddalu naye ajja ddigwa tulaba nnyo saabasajja ng'ali ku mikolo agemesa abaana gakola kyakola ki oli ayinza okulooza nti yadde era akunga bantu mu mbeera eyo genda nebirala ti president museveni you say a honest person hmm. mu nsi etaliimu ba ba honest people hmm. mukola nnyo ensobi nti dodo musajja sente yazijja mu defense how did this dodo get a deal from defense how many people who have supplied goods and services to defense who have remained unpaid if you say that the man works in defense kakati omulabe wo naakuleetera sale tiwa konfami tebayinza kugaa nti wabadde nomuka musajja muwote muloogi nogaa nti e nze nza musanzeyo busanzi how bobali agamba wabaddeyo kituufu wabaddeyo eh. so communication is very dangerous mm. and in this gundi you train naye mumuddira nepotism nemuleeta abaana bammwe nemuleeta bakojja mmwe kati bwobabuuza abo bapublic relations office bo balowooza nti bali sebusolist ba loogi must be beautiful oluzungu mu nyindo no <laughs> public relations wound is different it requires natural intellect you must evaluate nindabikayo omuntu naye nkikulu eh, omwogezaki eh, so derafu bwe munaaba temutegedde abaganda bakugamba nti ensobo ekyusa amaaso gwokolaki it is time to have competent competent public relations officers bemuwalisipikiti kasolo tasobola kuwugirira kabaka kasolo aruna eh, ah, ah, waliwo eh. kasolo kasolo omwogezi wa kabaka onazanya katemba mugundi mwebonezi ngaomubbi how do you relate the two ekyo ogamba ekyo yes nti omusamiza omugulako otya ekibanja bwaga nti jajja muwanga yabaddeko bwe mwakoze endagaano kaniolwaga jajja muwanga tukoti omusa jajja aliwa yaliwa abasajja babagamba timwe mwasekayiira ne mundu mwatute omusawo omuganda azisabire akwate omuzimu nebadraginga omusajja mukoti mukuttakayiira loya womusajja yabagamba tebyalubale mubimanyi abera possessed kakati kooti tuetaga ne medical wound mm. oli atubuulire bali be yalaba ono si yebalaba oli jajje yabalaba alagula mulala <laughs> eh, eh. yaliko mulala eh. kati zokola nange endagaano gikolera na nange oba tuli babiri nani nani olwanyisa nze oba olwanyisa tuli babiri oba ndi servant ndi mukongozi <laughs> so this things look simple Eh. sebato yatuwabirako omusango mu kkooti nga tuli mu lupapula lwa n'atusinga sebataki ono omuyimbi fred sebata e. mm. teyayimba mumutagubya oluyimba mutagubya wankola bubi mm -hmm. sebata byali biwologoma eyo gundi biwologoma yasooka ya abayindi yali shiraini yabwe azitizitode nebagikolamu grage secondary school mm. nga kubeerako ebiwologoma awo mu maaso kakati eventually nefuuka theatre mm. sebatta naayimba oluyimba bino bakola akatemba waabwe kakati mukati sebatta yali muodiensi mm. nakawala kaali kayimba ne sebatta nekanyiga nnyo sebatta omukazi mm. nagiritinga nakwata akatebe nakaweereza sebatta ba sebatta yatuwabira mu kooti yagamba gwabadde muzanyo tusobola ogubaddiramu mm -hmm. yes it was part of the, the play we can repeat this mwene mwende kane mugati tetutu naluana kwa kazi mangitibani naluana kwa we lost the case mwamu dirida hey eh. na kubani muta kubia na mkuba moru yimba ask him so communication is serious now don't choose your children don't choose your relatives no choose capable people abakugu abakugu you're not regulate nayewaliwo ekifaana ekya public relations munamawulire waliwo ekifo kyamunamuli asome ebirango byabafu <laughs> era ffe mumawulire the primary roles of the media mulimu entertainment ejja luvanyuma the media at maturity level thats only two roles creating a marketplace of ideas mm. and what you create where people come and buy abamerika aba bakugamba tewali agenda kuwera mawulire mu america constitution yabwe bwegamba bakijja mu kyetuyita libertarian siole libertarian siole ekugamba leka abantu boogere bawandike abagezi basunsulemu hey. Eh. Eh, hey. naye kakati mmwe n'abagezi tebaliiwo era era kyekimu ekiri mu kooti buli you must be defamed before well thinking members of society nabaga nti ben kiwanuka omusango gwamusinga ogwa ogwa deformation obote yagende guru naga temulonda chiwanuka chiwanuka yagambye kabaka agende ente ba mumalire ebizibu bye nga ba mauli be bachifikishinje babuza chiwanuka you are now chief minister above the kabaka so he if there is a problem between the kabaka and the central government who will go to each to the other chiwanuka nakiralifying when i'm in muganda when it comes to issues related to my clan which mm. culture mm. I will go to the Kabaka. When it comes to national issues, the Kabaka must come to Entebbe. Beni Aisha Kabaka, Entebbe amumalire ebizibu bye. <laughs> Gulire. Kati who goes to the other? <laughs> who takes president? Kakati mm. omulamuzi, Beni na wabira, charichi mutiru obururu. Beni na wabira ubuti. Umulamuzi, Chief Justice, bamitanga Saudo Udoma, was a Nigerian. Na agamba chiwanuka. mbuulirayo abategeevu kumi abatamanyi nti chief minister asinga kabaka wa buganda ekitiibwa bamubula he lost the case and compensated obote mm. hey. don't deal with communication twetagamuba joseph gobe hey. naye nga tobalaya many people balowooza nti propaganda is telling lies propaganda is not telling lies propaganda is a packaging of facts to suit a certain target. So when I'm addressing Makerere University students, the similes I use, season to Alamo Biaro. Mm. Makerere, no, my are scholars, according to Machiavelli, according to Lenin, according to what? Bakulagenti wasoma. Kati bogendo kwa dressing kwa mimi. Ah, Amuchara yogere viva kwa ata kunti. Ebinyeba babi sekuri ya mchinti mchinu. Chicheche. Kalitunsi. Bomu. Ya, ya roofing nyumba. Kati yungu. Bomu gama ma, machiveri. bwetwali elondon eyo ule wayogera byelondon wan youve lost eh. eh. amaye eraya if i was eraya nalibadde sikola program zizina everyday salibadde nabantu ku social media abanfolowinga bayitirive ennyo and me amnoting money the other day my elder brother told me nti ebintu ebyo bifunamu sente nzibalekera ebyo bimuwozambu buli bantu mutwalo simanyi lukumi mm. dola kikumi ebyange byirako emitwalo kumi kumi n'etaano mumeka abo ababikola benzibawa hmm. i don't take any money sina ready percent sina toyanze toyanze kati gende mukumula mu katono today so all in all echemengo chaba kubiye ni chaba kubiye the way they handle they information they have created more trouble mm eh hey. eti ati why why was you hide why were you hiding the way about solve the kabaka if you did not want the, the, the government or people to know tikabaka ye yavuddeyo mm. ono nalyoka parading abantu kati bwebabuuza ti minister wa information emmengo yaani public relations officer w'emmengo yaani aganzi omutaka gundi omutaka gundi yasomaki mububuuza ebyembugo mububuuza ebyalubaali mububuuza ebyokusumika this is more sophisticated to deal with the people katukomewo